北京时间七月二十四日，东京奥运会女子重剑决赛，孙一文在加赛中一剑封喉，十一比十击败罗马尼亚选手波佩斯库，成功夺金。除了荣誉，网友热议的还有孙一文的颜值，甚至直言这是美貌与实力并存。修长的身材，姣好的面容，尤其是笑起来的时候，更是充满亲和力。孙一文因此被网友誉为中国击剑女神。 而在谈到自己这一绰号时，孙艺文曾开玩笑称，是因为家乡盛产苹果，而从小家里的苹果树伴随着孙艺文一天天成长，也养育出了这位美丽的剑客。而在几年前，孙艺文的旧照看起来还没有如此漂亮，但头盔下藏不住爱美的心。孙艺文平时热爱美妆，社交媒体上，他不仅发布自己美照，还会亲自与网友分享自己的美妆心得，交流经验。 网友也表示，孙艺文静如处子，动如脱兔，赛场举剑似巾帼，赵静自顾如嫦娥。不仅如此，孙艺文还是一位文艺范十足的剑客，这可能与他从小结缘古筝有关。孙艺文的母亲曾回忆，有一年他特意给孙艺文买了古筝，想让女儿学琴，结果半天下来，他就学了个差不多，已经能够弹奏一首完整的曲子。 然而，孙一文的身体状况改变了家人的想法，因为儿时的他经常生病，医生甚至连续下了两次病危通知书。于是，在勉强练了一年古筝之后，孙一文还是选择了体育，从此与击剑运动结缘，也从此开启了自己的奥运冠军之路。东京奥运会女子重剑个人赛决赛，中国选手孙一文加时以十一比十击败罗马尼亚选手波佩斯库，成功夺冠，书写历史。 颁奖典礼上，孙一文又笑又哭，已是热泪盈眶，并且一度无视规定，咬了金牌。这是中国队历史上第五枚击剑奥运金牌，也是历史上首枚女子个人重剑金牌。孙一文创造了历史，她的努力终于有了回报。赛后，外教扛起孙一文飞奔庆祝，整个团队非常兴奋。孙一文并非是首次参加奥运会，比起杨倩以及侯志慧来说，她有成功的经验。 因为他已经是奥运亚军以及奥运季军，但也有失败的经验。因为孙一文从未拿下过奥运冠军，此番机会摆在了他的面前。面对世界第一，孙一文做到了逆袭成功，拿下冠军。颁奖典礼上，五星红旗单日第三次升起，孙一文笑得很开心。国歌奏响的时候，孙一文已是热泪盈眶。随后，孙一文脱下口罩，咬了奖牌。 他等待这一天太久了，他非常自豪，也非常幸福。击剑项目上，因为运动员都戴着头套，所以很多观众看不到选手长得怎么样。实际上，孙一文是一位非常漂亮的女孩，身高达到一米七十七，身材非常修长，堪称女神级的人物。需要注意的是，此前在接受采访时，孙一文曾说自己想做中国击剑里程碑上一个有特点的运动员。 如今他兑现诺言，那么恭喜孙艺文。